ブローチ出来上がりましたこんにちは、粟田洋介です。今日は木製のキャンバスブローチを作ります。木製ということで木で作ります。木にキャンバスを貼って絵を描いて <laughs> その裏にブローチのピンをつけます。まずはじめにキャンバスを貼るところから始めます。用意するのは 布だったら何でもいいんですけどちょっとさらしを用意しましたそれから木工用ボンドですあとはキャンバスを切るハサミですでこれでちょっと貼っていきたいと思いますまずは布を切っていきますまず布を大雑把に切ったら木工用ボンドで木工用ボンドをここにつけて伸ばしていきます ってでこ余った部分をハサミで切っていきますそしたらこれで木工用ボンドを乾かします では木工用ボンドが乾いたのでここにジェスを塗りますジェスを塗ると定着が良くなって発色も良くなるのでジェスをつけますそれからジェスをつけないとキャンバスに絵の具水分が吸い取られちゃって描きづらいし発色があんま良くなくなるんですよねそうするとというわけでジェスを塗りますこれはね普通の絵を描くだけのキャンバスと違って裏表に 塗らなきゃならないですねこれはとりあえず表を乾かします乾いたので今度は横と後ろにも塗っていきますで乾くのを待ちますはいちょっと置いて乾いたところで表面だけもう1コート塗ろうと思います で、これを乾かします。はい、ジェストが乾きましたので、色を塗って絵を描こうと思うんですが、これはブローチになるので、裏表色を塗りたいと思います。このままブローチにしなくても、絵を描くものとして使ってもいいと思います。これはキャンバスボードみたいなものですね。ちょっとグリーン系にしてみましょう。アクリル絵の具で色を塗っていきます。これね、実はね、 ガラスのパレットなんですよ私はちょっとこの白を混ぜて塗るのが好きですなぜならちょっと白を入れてあげるとムラなく結構塗りやすくなるからです絵の具がだいたい乾いたので今度表に絵を描いていこうと思いますこのガラスのパレットのいいところはこうやってスッ簡単に削り落とすことができますで表ですね 感じですねほぼ乾燥しているのでここにまた何か絵を描いていこうと思います 絵の部分は完成です乾いたところでニスを塗っていきます乾いたら裏にもニスを塗っていきます最後に表にもう一度ニスを塗ってでまた乾燥させます次の工程なんですが最後に裏側に このブローチのピンの部分をつけていきます使うものはこれはね薄っぺらの板なので短い木ネジ2本それから電動ドリルを使いますネジを回すのは電動ドリルじゃなくてドライバーでも大丈夫なんですけど今日は電動ドリルを使いますちょっと一応測りましょうまあだいたい大雑把に上真ん中だな かまっすぐになったはいブローチになりましたこの布地がキャンバスって感じ絵画って感じですねブローチ出来上がりましたブローチこれに色が合ってますねこんな感じで出来上がりましたというわけで今日はブローチの作り方でした 最後までご覧いただきありがとうございます。ではまた次回お目にかかりましょう。さよなら。面白かった、参考になったと思った方は、動画作りの励みになりますので、高評価ボタンを押していただけるとありがたいです。そしてこれからも動画を作っていきますので、是非チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。